ンによって作られた悪の最強ウェブナイトダークグラディオンがついに姿を現したその圧倒的な強さはケントとグラディオンの攻撃すらも弾き飛ばし2体のグラディオンの激闘はまさに熾烈を極めた戦いに巻き込まれたジャンやガリューンたちは異空間へと吹き飛ばされてしまう 戦いに敗れたグラディオンは意識を失い記憶の崩壊が始まってしまうグラディオンを再び目覚めさせるためケントは決死のウェブダイブを行うブレイクその中でケントは100万年前のグラディオンとデリトロスの戦いの真実を知るのだったケントの魂の呼びかけに応えグラディオンは全てを取り戻し蘇っただが 突如襲来したデリトロスモンスターの攻撃からケントたちを守るためにジャガオンが出撃したダメだコアプログラムをやられちまっただがこのジャガオンただじゃ死なねえケントグラディオンあばよ最後の出撃ウェブダイツよトアニ の反応はジャガオンのデータが異常を示していますジャガオンのデータがジャガオンは破壊されましたデータだけ漂流していますデータの回収を頼む急ぐんだはい 一気にマジカルステーションを消滅させるのだグラディオンはまだ復活しないのかまだピョコもう少し時間がかかるピョコ早くしないとマジカルステーションが壊され 私たちを守ってエンジェいよいよ俺様たちの出番らしいなジャガオンの分まで戦ってやるミーの燃える血が騒ぎますあんな奴らあっという間に片付けてみせる 私たちがいるぞ とグリフィオンだけじゃないんですねこれが俺たちがいることも忘れてもらっちゃ困るフェニコンケルベリオンとモルトリオンもみんな頼むぞジャガオンの敵を撃ってくれウェブだっ のデカブツは任せろスパイラルカッタースパイラルカッターが吸い込まれてしまったジャイアントドリルジャイアントドリルが効かない俺様の出番だクワップルネイ 今度は私が相手だホーミングシャットこのミサイル包囲網から逃れることはできん何かすり傷一つつかないミーに任せてくださいヒートウ こいつらただものじゃないなだがここでミーたちが負けるわけにはいかないのですよそんなことは分かっている破壊されたジャガオンのデータは全て回収しましたうんよくやったご苦労様博士、うん、これでジャガオンを復活させることが可能だそれにしても デリトロスゲートでは我々の予想を上回る戦いが展開しているようだな なんて奴らだくそどうしたらいいんでしょう方法はあるなんだどんな方法だこれも答えはすでにジャガオンが教えてくれているケントたちはオイラが守るケントグラディオンあバよ我々はここで負けるわけにはいかないならば方法は一つ 奴らに勝利を与えないことだ見てろゴレモンのやつ防御に使うエネルギーを全て攻撃に回している 壊されました何ジャガオンの時と同じですななんということだこうまでしなければ子供たちを救えないということなのかレスキュープログラムの完成を急ぐのだはい <laughs> なるほど相手に勝たせない方法かそうだその手があったなゴレムオンユウの行為は無駄にはしませんよ行くぞ 俺様もだおっとミもねやめてオリビオンシャークオンフェニックオンやめろみんなやめてくれジュ たちのためにおいらに任せろ行くぜ決めるのは私だやってやろうじゃないかミーの出番ですみんな引っ込んでいてくださいね完璧なのは俺たちさ 心配かけたなケントありがとうグラディオンみんなの思いを無駄にしてはいけない直ちに出撃しよう よし出撃だグラディオン緊急発進スタンバイグラディオンシュート り現れた望むところだ結城健人今度こそはっきりと決着をつけてやるダークグラディオン出てこいユ斗 れは驚いたかケントグラディオリュウトこれは一体 <laughs> 私の力をもってすればこんなものいくらでも作れる今のお前など私が直接手を下すまでもないこいつらはウェブダイブこそできないがその力はグラディオンと同等 ディオンスラッシュグラディオンアルトグラディオンシフトグラディオンチルダお前たちにこのグラディオン軍団が倒せるかまずは力試しだ行けグラディオンシフトケントもしリュウトの言う通り相手が私と同じ力を持っているなら相手の武器は グランシールドでは防げないぞやれグラディオン進行グランバルカンだってそれならこっちもグランバルカンだやはり力は互角 <laughs> さあどうするケントここは一体どこなんだ僕たちはグラディオンのブレイクンとダークグラディオンのダークネスンが衝突したその衝撃で異空間に弾き飛ばされたんだそうだケントは グラディオンはどうなったんだろう何とかしてここから脱出しなきゃ翔さんじゃんなんかいい方法はないのか考えるの俺より得意なんだろ焦っても無駄だ今はおとなしくダイタリオンたちのダメージの回復を待つんだきっと方法はある今度はグランブラスターだ <laughs> ならこっちもグランブラスターだ やるまだまだ次はグランマグナムだグランマグナムブレイク どうだグラディオン自分の武器で攻撃を受ける気分はリュウトお前は何のために地球を狙うのだくだらぬ質問だ全宇宙の侵略と破壊が私の目的そのために私は生まれたのだ <laughs> ネット世界だけでなく うちの世界も外の世界も侵略し破壊するそのためには現実世界で実体化することのできる能力を手に入れなければならないのだ ーに出てこれるもんかできるさデータ生命体になればなデータ生命体ケントとグラディオウェブダイブしたお前たちが究極まで成長を遂げると新しいデータ生命体すなわちデータノイドへと進化する私がケントをコピーしたのもダークグラディオンを作ったのもそのためだ 肉体を持たないデリトロスという存在がデータノイドとなりネット世界と現実世界の両方を侵略し破壊するリュウトやはりお前はデリトロスだリュウトがデリトロスふんふん究極の時はすでに近づいているすぐ目の前になそんなことはさせない 現実世界もネット世界もこの地球も宇宙も俺とグラディオンで守ってみせるほざけ勝利は我が手にあるグランブレードまでもグランブレードははは私のグラディオンは決して負けることはない勝負だケントあいつが勝つかこっちが勝つかだ やれグランブレードブレイクダウンブレイク プログラムに負荷がかかりすぎたのだウェブダイバーがいない分私に分があったそそうかだが残り3体を相手にいつまで戦えるかなよし大タリオンたちのダメージが回復したナショウさん脱出する方法があるって言ってたけどどうするんだここから脱出するには 入った時と同じ衝撃を生み出せばいいはずだお互いの必殺技をぶつけてその衝撃を生み出すんだなるほどさすが翔さん分かったぜこっちはいつでも準備 OK よし行くぞタイムノーバブラックゴールキャノンシャイニングボンバー 大体領我流みんな無事だったのかケント君一旦体勢を立て直すんだデリトロス城から脱出するぞ分かった 情の心で絶対にお前を倒してみせる We are f i への 私も輝けるさどんな夢もきっと全て信じることが てしまう前にデリトルス城を破壊しなければ襲いかかる3体の偽グラディオン巨大なデリトルスアイの攻撃の中俺たちの命を懸けた最後の作戦マジカルレールが発動する次回「電脳冒険記ウェブダイバー時を戻れ運命のラストシュート」にプラス